twongeye kubasuhuza abakurikiranye kandi bateze amatwi eh, za wanda tv nk'uko maze kumenyera rero eh, iki ni ikiganiro the gospel talk show eh, njye uno munsi uri kumwe nawe nkaba ndi perfect godson aho waba uherereye ku isi hose udukurikiranye waba uri mu rwanda uri zambia uri muri afurika hose erope asia cyangwa usa australia ni iby'agaciro kuba tugufite nk'umufana wacu ni iby'agaciro kuba tugufite gukurikirana ibiganiro byacu gusa kandi ntiwibagire ugomba gushayaringa n'abandi bakabona ibyiza byibera kuri za zawanda tv eh, uno munsi rero ntabwo ndi jyenyine nk'uko mubibona ndi kumwe n'umuntu utari umushyitsi kuri cano yacu nta wundi ni isabela isabela ndumva amaze kumenyerana umuntu mukuru ntabwo biba ari ngombwa ko muvuga eh, turi hano rero tugiye kuvugana gatoya mu kanya gashize twari turi muri eh, lonshi yawe Eh, natwe nka zawunda timu twe tubabyitabiriye sinzi nimba ari watubonye nabonye cyane <laughs> nabonye eh, tukaba rero eh, twishimiye kongera kugera kuri zawanda kugira ngo utubwire cyangwa se uduhe experience ya show yawe ya launch yawe nk'umwe mu bahanzi bagerageje gukora ikintu kidasanzwe muri industry ya gospel haba hano muri zambia Eh, ndetse no mu Rwanda iki kikaba ari ikintu cyo kuronshinga abamu utarasohora singo n'imwe hmm. ni ibintu bidasanzwe mu muziki <laughs> ntibisanzwe mbese wabibonye ute <laughs> oh. byari bimeze bite muri rusange muri rusange byari bimeze neza mbese byantunguye kubera ko navugaga ati nta singoyego iri hanze ariko se eh, bizagenda gute gusa ndashimira imana cyane kuko ibintu byose byabirangaye byantunguye abantu babyitabiriye ku buryo budasanzwe nawe wabyibonera urusengero rwari rwuzuye kabisa hanyuma rero nyine ndashimira imana kandi ndumva anyuzwe mu mutima wanjye ya nabyiboneye watunguwe ariko buriya gutungurwa kuza mu bice bibiri bitandukanye hari ugutungurwa n'ibyishimo cyangwa se n'ibintu eh, bitagenze neza wowe ku ruhande rwawe ukurikije uko egisipegitingaga igitaramo cyawe n'uko wagitekerezaga uko wabitekerezaga niko byagenze cyangwa se wenda wagize feyila runaka mu gitaramo cyawe ok natekerezaga ko ari igitaramo kizaba ari cyiza ariko noneho byabaye ngombwa ko kiba cyiza cyane cyane ariko cyane ariko mbese uko nabitekerezaga nuko twari twabipanze twari twabipanze neza ariko noneho byabaye byiza kurenzaho eh, igitaramo cyari cyitabiriwe twabibonye ndetse n'abazakurikirana eh, eh, suite z'iki kiganiro kuri zawunda tv muzabona ko igitaramo cyari cyitabiriwe isabella igitekerezo cyo kuronshinga alubamu udafite singo n'imwe cyaje gute ah, icyo gitekerezo cyaje nyuma y'uko nari maze gukora indirimbo zose kubera yuko numvaga imwe yonyine idahagije kuko mfite abafana benshi bo mu ndimi zitandukanye hanyuma n'amahanga atandukanye mbona nisohora ururimi rumwe gusa bidahagije ku bandi bafana bandi batari bubyumve mpitamo yo gukora zose hanyuma nkazibahera rimwe kugira ngo mbanezereze icyarimwe kuko ndabakunda cyane ça veut dire que wakoze watekereje kuyigira album nyuma y'uko indirimbo zose zirangiye yes that's good umwanzuro mwiza cyane wafashe eh, abantu babyitabiriye babyishimiye aka kanya wowe eh, nk'umuhanzi wari ubikoze ari ubwa mbere sinzi niba murakwita upcoming cyangwa se <laughs> we ku bwawe hari uburyo wiyumva mu rundi rwego mwageze mu rundi rwego kuko nta there is no upcoming ushobora gukora album direct on the same page ahita agira success nk'iyo wagize uno munsi mm, so eh, nyuma y'iyi launch album wakoze nyuma y'abafana wagize niyihe migabo n'imigambi ufite mu rugendo rwawe rwa music ya eh, mu rugendo rwanjye rwa music ndifuza ko nasohora izindi ndirimbo nyinshi kandi zivuga imana zibwira abantu ibyururutsa imitima kandi pe zirahari zirahari mu gihe kitazarambirana cyane mwitegure kwakira indi alubumu ya kabiri nanone tuzaba turi kubategurira tuzabagezaho vuba aha ngaha rwose eh, ndumva abafana ba gospel bo bari mu bari mu gihe cyabo cyiza kuko kugira umuntu ufite impano nk'iyawe yo kuririmba ijwi ryiza nk'iryawe akaba afite n'ubushake bwo gukora ku buryo yumva ko umwanya wose yabona ya rilizinga album ntabwo ari ibintu byoroshye tujya tubona abahanzi benshi agakora agakora album imwe umwaka ukarangira undi ugakurikiraho aracyategura alubumu tugategeza tugaheba ariko ni ibintu bidasanzwe kuba wafata umwanzuro wo kuvuga ko within another soon time ko uri bugize indi album uri buze kuba usohoye ni ibintu bidasanzwe eh, hari akabanga twibira kuri album cyangwa biragumiza bari ibanga kugeza igihe rizasohokera ibanga rituma iyi alubumu yakunzwe kandi igiye gukomeza ikundwa se eh, byose ni ukubera imana byose ni imana tubikesha burya gukora ikintu hanyuma kigakundwa na benshi ntabwo ari ibintu byoroshye udashyigikiwe n'imana burya nta hantu wagera gusa nyine icyo nababwira mukomeze muzikurikirane. Harimo indimi zigiye zitandukanye, muzasangamo indirimbo z'Icyongereza, muzasangamo Igiswahili, Ikinyanja, ku bantu bari hanze muzumva urwo rurimi rwo muri Zambia ah, twabashije kuririmbamo, ni indirimbo nziza cyane, rero harimo umwihariko. Isabel ubwo twaganiraga ubushize eh, byasaga naho ari ubwiru kuri lisite y'indirimbo zari ziri kuri album yawe mm. ariko wenda noneho uno munsi already wayironcinze hari abantu ari nacyo turi buze no gusorezaho hari abantu badafite ubushobozi bwo kuba bazibonye izo ndirimbo zose eh, bakaba badafite n'ubushobozi bw'uko wenda ejo cyangwa ejo bundi bashobora kuhita babona umubare yo kuba bazabageraho eh, waduha lisite y'indirimbo ziri kuri album yawe yasohotse hariho indirimbo cumi n'imwe cumi n'imwe eh, amazina amazina hariho indirimbo yitwa humura hari iyindi yitwa ifetonse hari iyindi yitwa my desire is to worship God, hari iyindi yitwa you are holy, hari n'indi yitwa keep moving forward, hari n'indi yitwa namtumaini Bwana yo mu rurimi rw'igiswahili, hari n'indi yitwa ukiwa na Yesu utashinda nayo niyo mu rurimi rw'igiswahili. Hanyuma hari n'iyindi nkunda cyane yitwa ngo ni wowe gusa nshaka kuko abantu bo bahinduka vuba. bahinduka vuba bahinduka vuba ariko icyo nizera cyo nuko abafana bawe bitewe n'ibyo uri kubaha ntiwitegure ko bazahinduka oya na wowe no ukarekera kubahereza umuziki bifuza ukarekera kubahereza indirimbo zihimbaza Imana nkuko wabyiyemeje ndetse n'iziyiramya uh, Isabella apart from kuba waronshinze album abantu bari bari hano ba babashije kugura ama CD nabonye abantu babyitabiriye baguza ama CD baguza mm. ama flash eh, hari plan ufite yuko wayishyira ku kuri eh, ku ma platform yandi ashobora kugufasha ko eh, izi ndirimbo zawe zabasha kwamamara all over the world ndimo ndavuga za youtube ndimo ndavuga mm. wenda za eh, audio mark n'andi ma platform acuruza umuziki hari plan ihari ya iyo plan irahari ndumva rero kugira ngo dutware n'umwanya munini cyane igihe kirimo kiratubona gike hari abandi basitari bari bari hano abari abo turimo turavuga abo bita ba Debora bakoze performance nabo turifuza kubona nabo mbere y'uko eh, tugenda eh, hari umuntu wifuza kuba yakwinteregitinga nawe cyangwa se kwifuza ko yaganira nawe eh, kuri social medias yakubona ate yambona kuri Instagram no kuri Facebook hanyuma kandi buriya nyuma y'iki kiganiro baraza no kwandikaho inimero zanjye za telefone ku buryo ushaka none kumvugisha by'umwihariko byakorohera cyane ngira ngo murabyumva isabera ni umuntu ni umusitari ariko uri uri simpo tu interact with nimero ziwe turaza gushyira hasi nimba hari icyo wifuza kuganira nawe hari icyo wifuza kumubwira eh, wagira kominikasiyo nawe kandi yanabivuze ko hari na instagram akawunti yiwe ndetse na facebook nabyo turaza kubyongera hasi muri description ndetse no kuri screen zanyu kugira ngo eh, hari icyo wifuza kumuganiriza hari inama wamugira ndetse hari n'ubundi bufasha wakwifuza kumuha eh, muraza kubibona isabella eh, turagushimiye cyane kuba wemeye nyuma y'imvune nyinshi cyane zo guperforminga alubumu yose ndetse n'ibindi byari birimo biraho mu gitaramo kuba wemeye kuvugana natwe murakoze cyane ariko kandi natwe ntabwo twakubuza gushimira abafana bawe ndetse no kugira ikintu ubabwira eh, bitewe n'urukundo bakweretse ndetse n'abandi bose bifuza kugira icyo bakwereka nk'urukundo ndabashimiye cyane mwese ari abitabiriye uyu munsi n'abandi bari badukurikiranye live kuri yutube hanyuma rero kandi ndabakunda cyane kandi rwose ndabasezeranya yuko nyuma y'iyi alubumu yanjye ya mbere hari n'izindi nyinshi nziza zikurikiraho muzazibona ivugabutumwa rirakomeje eh, eh, wigeze kutubwira ko ufite social medias izina ryawe kuri instagram ninde isabela abikunze isabela abikunze isabela mm. ndetse na facebook byose rwose eh, bantu mudukurikire rero mugende mukurikire isabela abikunze kuri instagram ndetse na facebook ariko kandi ntimwibagirwe ko na za wanda nayo irahari hmm. musheyaringe inkuru eh, mudukunde mukomentinge muduhe ibitekerezo ni ukuri turi hano ku bwanyu turi hano kugira ngo tubashimishe turi hano kugira ngo tubagezeho ibyo mutabasha kubona diregite eh, mu maso yanyu eh, isabera hari ikindi kintu wifuza kuba wabwira abantu ah, ikindi ni ukubabwira yuko nyine yesu abakunda kandi muhumure nk'uko nabibabwiye ntimuterwe ubwoba n'ibintu biri kuba muri iyi si ya none ahubwo mwibuke ko imana yadukuye hahandi na n'uyu munsi gihari kandi ifite umugambi mwiza ku mwana w'umuntu hmm. murakoze cyane rero reka dukomeze turebe n'abandi eh, bari bitabiriye igitaramo cya isabella eh, cya lonje ya humura don't forget to subscribe and comment ndetse na share of the post tuba twapostinze kuri za Rwanda TV turasubira nakagaruka